単調な試合には何が足りないのか一回打ち出したら打つと決めたら決まるまで打つのをやめないチャンスを作り続けるってことなんです。百秋武道具店の動画こんにちは百秋ブログのぬがですやってますか今日は先生に試合が単調だって言われたって話をします 単調って一体何のことなんだろうね何のことかななんとなく見ててそういう試合とか稽古って変化がないとかいつも同じことやってるとか、まあ、見ててつまんないなっていうのはあると思うんですでも見てて単調な試合って何なんだろうね例えば自分が試合に出ててチームメイト5人います先生もいます自分の番来ました試合やってますやってる最中にパッとチームメイト見たらチームメイト違うコートの 面白い試合見てたおいおいおい」って「いや俺やってるんですけどでもそれは試合が単調でつまんないからなんだよね」今日この動画を見るだけで単調な試合がどういったものなのか単調な試合には何が足りないのかということがわかるようになります今日もできるだけ分かりやすく説明しますので是非聞いてください 単調な試合って何だろうなって思いながら昔の剣道時代2013年の11月号こんなの見てたらなんか面白いことが書いてあったんですよそれは単調な試合っていうのはじゃんけんに例えるとこっちが何を出したとしても相手はずっとグーを出してくるこういう試合のことを単調な試合っていうんだってなるほどね こっちがパーを出しても相手はグー。こっちがチョキを出しても相手はグー。こっちがグーを出しても相手はグー。まるで相手のこと見てないんだよね。これじゃんけんになんないよね。でも、剣道で単調の試合ってこれと同じことをやってるんですその理由は相手によっ て攻めるとこだったり攻め方だったり打つタイミングだったりそういうのを変えてないからいつも同じことをやってるだから単調になっちゃう例えば剣道の話で言うと相手がまっすぐ構えてる隙がないそれでも面を打ってく相手が完全に出花後手を狙ってるそれでも面を打ってく相手が完全に面を防御してるそれでも面を打って相手が完全に返し道を打とうと狙ってる それでも面を打ってくるいやいや当たるわけないやんって言うといやそんなこと言っても僕は稽古で習った通り打ってるだけなんだけどって言うと思うんだけどもちろん面が得意なの分かるよグーを出すのが得意なの分かるよ小手とか銅が苦手なのも分かるよでもねじゃんけんでグーだけで勝てるかい相手に「お こいつグーしか出せないじゃんって思われたらもう負けでしょもちろん相手によってチョッキやパーを出すこともあるよね使い分けるよね自分がグーしか出さない面しか打てないことが相手にバレたらもちろんそこからコテ打ったりどう打ったり変化しないと勝てないよねグーだけじゃ勝てないよそんな中ねもう見てられないぐらい一番単調な試合ってどういうのかというと 例えばねこういうのね「やーめん」やめて寄っていってつばぜり合いで休んじゃうでまた「やーめん」寄っていってつばぜり合いで休んでるおしくらまんじゅうこれはね一番単調ですこれがずっと繰り返すとなかなかやっぱりしんどいですでもみんなこれやっちゃうんですよ 僕も昔多分やってたはずですだから気持ち分かりますこれが何でダメかというと1本打った後に休んじゃってるんですよね気が抜けちゃってる1本打っては休んで1本打っては休んでそういうことなんです連続技コテメンとか崩れたところにどうとかそういうのがねやっぱり出ないつばぜり合いがお休みモードなんだよねこうやって休んでる押し合いへし合いして休んじゃってる、まあ、そういうこと言うとね や確かに先生から1本打って気を抜くなって言われたことあるけどだからってどうしていいかはわかんないんだよねって言うと思うんですそういう時は一回打ち出したら打つと決めたら決まるまで打つのをやめないだけなんですとにかく途中でやめない 1本打って当たらなかったらもう1本それでも当たらなかったらもう1本確かにね1本打ってやめちゃうのは楽なんですよ1本打って休むのは楽やめない打ち続けるのは苦しいんですだからかかり稽古とか打ち込みで苦しい稽古で自分自身を鍛えてるんですじゃあ最後に単調な試合から抜け出したい時にはどうしたらいいかというとそれは自分からチャンスを 作り続けるってことなんです作り続けるここがポイント作り続けるこっちからねそれがポイントなんですというのは単調な試合っていうのは1本打って休んで1本打って休んでだったよねこれは1本打つここがチャンスねの後に休んじゃうこれは打たれるってことはピンチなんですよチャンスの後にピンチチャンスの後にピンチこれが単調な試合の特徴そこから抜け出したかったら1本打つ 当たらなかったらもう1本これも別のチャンスそれでも当たらなかったらもう1本また別のチャンスチャンスの上にチャンスの上にチャンスの上にチャンスとこう自分からチャンスを作り出すんですよね一旦打つと決めたら決まるまで打つこれが単調な試合から抜け出すために大事なことなんですそのためには、まあ、今言った技を打ち続ける連続技を出すっていうのもそうなんだけど例えば 1本打って当たらなかったら相手が構えを作るよりも早くこっちが構えるとか相手がまだ振り向いてない時にもう先に足の準備をしておくとか相手が嫌になるぐらいこっちからガンガン攻めるとか足の動きを止めない左足のかかとをちゃんと浮かしておく準備しておくとか他にももっとこっちの手数を増やすとかね例えば1分間の試合例えばよ1分間の試合で相手が5本自分が5本打ってるとしたら 相手が0本自分が10本になったとしたら10本打てたとしたら相手に1本も出さないもうピンチなんてないじゃんチャンスしかないじゃないっていうふうにどんどん自分でチャンスを増やしていくんです特に中学生高校生なんか当たらなかったら何本でもバンバンバンバンバンって打ってくるそれぐらいで僕はちょうどいいと思ってます、まあ、そんなこと言うといやそんなことやってたら疲れないっていう人が多分出ると思うんですけどねそうなんですよ疲れるんですよチャンスを作り続ける 単調な試合から抜け出すっていうのは疲れることなんです単調な試合をしてる人っていうのは疲れ方が足りないんですいかがでした以上が単調な試合から抜け出したいっていうお話でした僕のチャンネルではこのように小さな階段を少しずつ確実にステップアップできるような動画を配信しています今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日よ